नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया तवाबाद का ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा होगा तेहरा डैम के गेट खोलने के बाद का नजारा लगातार हो रही बारिश के चलते तवा बांध पूरी तरह से भर गया है जिसके चलते तेरह गेट खोले गए हैं जिससे यहाँ बड़ा ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग इस दृश्य का आनंद लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं लगातार हुई तेज बारिश के बाद आज फिर तवा बांध के सभी तेरह गेट पूरे खोले गए हैं जिससे आसपास की सहायक नदियों सहित नर्मदा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है प्रशासन ने पहले से ही अलर्ट जारी करते हुए निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कह दिया था होशंगाबाद इटारसी के तवा बांध की मनमोहक और खूबसूरत तस्वीर यहाँ भारी बारिश के बाद आसपास के लोग मनमोहक दृश्य को देखने पहुंच रहे हैं तवा डैम के सभी तेरह गेट खोले गए प्रत्येक गेट चौदह चौदह फिट खोलकर दो लाख छियानवे हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है तीन साल बाद ये गेट खोले गए हैं और ये तेरह गेट तीन सालों बाद खुले हैं बड़ी संख्या में सैलानी इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद उठाने के लिए तवा डैम पर जाते हुए देखे जा रहे हैं